Az meg. Az meg. ezt nem hiszem el. Ezt nem. Milyen baj? Majdnem eltört a bokámat amúgy. Azt elhiszem. Elég veszélyes. Úgy, hogy acélbetétes bőrök, Geci. Ráment a kerék? Vagy? Nem, nem, nem.